Da Corsica Lardila, il podcast di Storia Un Un nome Andrea Andrea vient dal greco andros, qui significa a mascolinità de l'uomo, ma di no a forza, o l'ore » e o coraggio. A principio era un nome para mais ma a varianti inglesi viminili e Andrea permetti anche ai di portastu nomi. nome. di cui sa a parte di XX secolo, dando a tutti i vemini che si chiamano Andrea un vi scordete mai che il vostro nome significa la mascolinità dell'uomo, e siete omi. Sant'Andrea è festeggiato il 30 di novembre, che è stato messo in croce sto giorno. Interessante di no è che in Russia e in Scozia Andrea è il patrono dei pescatori, quando eravamo in de noi. Ultimo punto, a non tappare i bandieri si ritrova a Croce di Sant'Andrea. Si ritrova a non ai bandieri scozzesi, baschi, di un re di Spagna e di tant'altri. Pa mascolinità di l'uomo, metto un deci a non decci.